қайырлы кеш э, қазақстандықтар қайырлы кеш қазақ елі мен осы бүгінгі өзімнің э, бейне үндеуімді қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев мырзаға арнағым келіп отыр құрметті қасым жомарт кемелұлы міне үш жалған дипломды анықтағаныма үш жылдың жүзі болды алайда бұл жалған құжатты мен құзырлы мекемелерге бере алмайды екен себебі мені құзырлы мекемелер жәбірленуші ретінде танып отырған жоқ мен неге жәбірленуші емеспін мен нағыз жәбірленушімін себебі білдей білім бөлімінің басшысының жалған дипломын анықтап оның оқымағандығын айтып мен қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 130 бабы бойынша сотталған едім алайда сіздің жарлығыңыздың арқасында қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 130 бабы алынып тасталды сізге үлкен рахмет айтқым келіп отыр алайда күні кеше осы жалған диплом ә, түркістан э, облысының э, полиция департаментінде тергеліп ол жерде оны тергеген полиция тергеушісі жолымбекова алтынай ханым егжей тегжейлі тергеп оған айыптау актісін тағып сонымен мынау түркістан облысының прокуратурасымен келісіп ол айыптау актісі сотқа өткен еді алайда ол айыптау актісі төлеби аудандық сотына өткен еді төлеби аудандық соты оны түркістан қалалық сотына жіберді бірнеше сот процесіне мен журналист ретінде бардым мені ержанов мырза ахмаджан ержанов мырза менің журналистік құқығымды аяқ асты етіп менің ақпарат тарату құқығымды шектеп жалған диплом өтіп атқан сот отырысын жабық деп санап ол жерден бірде бір информация таратпады кейіннен не үшін информация таралмай жатыр деген сұраққа мен міне бір жыл өткеннен кейін жауабын тауып отырмын өйткені ол соттың ашық болғаны бұл судьяға ешқандай қажет емес еді себебі судьяға мен бірнеше рет қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің төрт жүз он төртінші бабына сәйкес бірнеше рет өтініш жазған едім мені жәбірленуші ретінде тануды алайда судья ахмоджан ержанов мені арыздарыма уақытылы жауап берген жоқ менің арыздарыма мен жауапты өте кеш алдым және де мені жәбірленуші ретінде танымады себебі оның келешекте ә, мынау екінші инстанцияға үшінші инстанцияға баруына түркістан э, қалас, қаласының прокуратурасы түркістан облысының прокуратурасы ондай деңгейге дейін апармайтынына көзі жетті ма ал егер мен жәбірленуші болғанда бұл жалған диплом мәселесі күні бүгінге дейін шешіліп қояр еді енді осы судьяның ә, шешіміне келетін болсақ судья өз шешімінде айыптау актісін толық негізге алмайды бұл жерде тек қана жалған дипломның егесінің уәжінің барлығын тыңдайды соның барлығын қағазға түсіреді судья ержановтың шешіміне сәйкес мен ол жерде жәбірленуші болып тұрмын судья ержановтың егер де осы жалған дипломға қатысты қаулысын алып көрсеңіздер ол жерде мен толыққанды жәбірленуші болып тұрмын және де осы жалған дипломға қатысты судья ержанов жалған дипломды еш жерде қолдаған жоқ деген шешім шығарады алайда жалған дипломды қалай еш жерде қолданбайды ең бірінші 2019 жылы төлеби аудандық сотында судья жорабеков нұрмахан әлмаханұлының сот процесінде аманова роза өзін жетісайда колледжде оқыдым деп дипломның оригиналын алып келеді сол колледждің негізінде жоғарғы оқу орнында бітірдім деп екінші дипломның оригиналын алып келеді ал судья ержанов ол мәселені ешқандай негізге алмайды менің айтайын дегенім осы шешімді осы күнге дейін жарамсыз деп тану керек еді бірақ алайда түркістан облысының прокуратурасы да үнсіз ә, түркістан департамент полициясы да үнсіз тергеуші неге үнсіз болып қалған осы уақытқа дейін дұрыс жақсы тергеп келді да соңында үнсіз болып қалды егер де бұл тергеуші одан кейін түркістан облысының прокуратурасы бұл Э, мәселені аяғына дейін апара алмайтын болса мені жәбірленуші ретінде тану керек еді алайда ол ә, құзырлы мекемелер мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттің мүддесін қорғауға ешқандай ешқандай ниет білдіріп отырған жоқ құрметті қасым жомарт кемелұлы осы мәселені өзіңіздің қадағалауыңызға алуды сұранамын себебі мен журналист ретінде үш жылдан бері осы мәселемен жалғыз өзім күресіп келемін мен нұрсұлтан әбішұлы қазақстан республикасының тұңғыш президенті нұрсұлтан әбішұлының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңын негізге алып басшылыққа алып ә, сол кісінің коррупциямен күресу керек деген қағидаларын бетке ұстап коррупциямен күрескен еді. және де қазақстан республикасының қылмыстық ә, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңының «Ә, сегізінші бабында қателеспесем журналист және де оның туысқандары коррупциямен күресіп жүрген журналист жемқорлықпен күресіп жүрген және оның туысқандары мемлекет қамқорлығына алынады делінген бірақ алайда тұңғыш президент нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың бұл тапсырмасын және де бұл заңды ешкім орындап отырған жоқ неге бұл заң егер жұмыс істемейтін болса оны неге маслихатқа немесе сенатқа салып алып тастамайсыздар құрметті билік басында отырған заң шығаратын органдар егер де сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыста күрескен журналистің отбасы осы мынау жалған дипломның егесі аманова роза тарапынан құдалауға көрген қаншама азамат осыны көргеннен кейін журналистер сыбайлас жемқорлықпен күресуге мен сияқты бел буып кіріседі деп ойламаймын мен менің ә, мысалымда көптеген журналистің беті қайтады себебі мемлекет коррупциямен күрескен журналистің қамқорлығына алмайтынына көзі жетті себебі мен бірнеше уақыт үй қамақта отырдым менің кішкентай бес жасар алты жасар баламмен бірге өте қатыгездік танытып төле би аудандық соты төле аудандық прокуратурасы оның басшысы тілемесов қазір сайрам ауданына срочно ауысып кетті не үшін ауысып кеткен себебі оның біздің төле би ауданында жұмыс жасағанына екі ақ жыл уақыт болған еді срочно ауысып кетті мені нақақтан нақақ маған жала жауып мені үйге қамап қойды не үшін қамап қойды өйткені менің бетімді қайтару керек менің ары қарай күресті тоқтатуым керек еді бірақ мен тоқтатып отырған жоқпын мен әлде де еліміздің гаранты біздің тәуелсіздігіміздің біздің осы бостандығымыздың ә, гаранты ретінде мен президентті танимын сондықтан да мен президенттен араша сұраймын президенттен көмек сұраймын өйткені бұл ә, жалған диплом әлі күнге дейін қазір өзінің дәлелін таппай отыр ал судья ержанов түк болмағандай ары қарай процесстерін жүргізіп отыр егер ол қаулыны құрметті президент өзіңіз алып қарасаңыз немесе өзіңіздің қадағалауыңызбен жоғарғы соттың төрағасы жакип асановқа жіберіп осы қаулыны қарасаңыздар ол жерде тек қана жеке бас араздығы туралы жазған неге жеке бас араздығы туралы жазады өйткені ол жалған дипломын пайдаланып мемлекетті алдап мемлекеттік қызметке өтпеді ма ал енді мемлекеттік қызмет туралы заңға келейік мемлекеттік қызмет туралы заңда айтылған ә, мемлекеттік қызметкердің ар намысы абыройы ол ешқандай нұқсан келмеу керек оған сын айтылмау керек сын айтылған болса ол тез тез арада жөнделу керек сонымен қатар ол жерде ә, мемлекеттік қызметкер ант береді ант қабылдайды мен қазақстан республикасының заңын бұзбауға дейді бұл, бұл жерде қалай заң бұзылмай отыр Егерде бір емес бірнеше жалған дипломы бар білім бөлімінің басшысы 25 мың оқушыны басқарып 3 мың, 4 мың Төлеби аудандық басқарып отырған кезде бұл жерде қандай заң туралы айтуға болады тайға таңба басқандай ретінде сотқа алып келіп мен жетісай қаласының колледжінде оқыдым деп отыр кейіннен анықталғаны білім бөлімінің басшысы роза аманова қылмыстық топ құрып жалған дипломды қолдан жасатқан деп айыптау актында жазылған ал ол айыптау актісін түркістан қаласының судьясы ержанов мырза ешқандай назарға алмайды мені жәбірленуші деп танымайды да бірақ қарама қайшылық өзінің сотының шешімінде бұл мәселе бас араздықтан туындайды дейді және де бұл дипломды еш жерде қолданған жоқ дейді сонымен қатар не сотқа әкелінбеген не тергеу кезінде анықталмаған аттестатты табады ержанов мырза сонда ержанов мырза өзінің ойын ешқандай бейтараптылық жасаған жоқ өмірде жоқ аттестатын алып осы аттестаттың негізінде жоғарғы оқуын оқыды сонымен қатар жетісай колледжінің дипломын еш жерде пайдаланған жоқ дейді бұл судьяның шығармашылығы ал судья ешқандай шығармашылықпен айналысу қажет емес бар құжаттармен бар дәлелдермен бар уәждермен шешім шығару керек еді және де бұл сот ашық болу керек еді себебі бұл мемлекеттің мүддесі ал мен сыбайлас жемқорлықпен күресіп жүрген журналистпін менің туысқандарым қамқорлыққа алынбақ түгілі қудалауға ұшырады психологиялық моральдық зардап шекті тек қана мен емес менің балаларым да зардап шекті сондықтан да құрметті президент осы мәселені менің үнім сізге дейін жетті деп естимін сіз күні кеше осы дипломдар мәселесі мәселесін өзіңіздің жолдауыңызда көтердіңіз осы дипломдар мәселесін қозғадыңыз ал мен бір емес бірнеше рет ә, министр асхат аймағамбетов мырзаға барып осының дәлелдерін барлығын айтқан едім асхат аймағамбетов ол кезде ә, білім бөлімінің басшылары бізге қарамайды білім бөлімінің басшылары әкімге қарайды оны әкім шешу керек деді ал әкім қалай шешеді сіздің күні кеше аппаратыңызға қызметке тұрған бауыржан омарбеков мырза бұл мәселені шешкен жоқ журналистің үйінде қамалып отырған кезде кішкентай балдарымен бірде бір көмек қолын созған жоқ бірде бір қайырымдылық мейірімділік жасаған жоқ сондай адам төле би ауданының бірінші басшысы бауыржан омарбеков сіздің аппаратыңызға қазір барып жылы креслоға жайғасып отыр және де сыбайлас жемқорлықпен күресіп жүрген журналисті бірде бір рет қабылдауына алып осы диплом бойынша сіздің ойыңыз пікіріңіз қандай деп тыңдаған жоқ ол да мемлекеттік қызметкер оның құзырында еді осы жалған дипломды э, бір жақтама ету немесе жалған диплом бойынша іс әрекет жасау бұл жерде бауыржан омарбеков әрекетсіздік жасады ал сөйтті де журналист үйіне үй қамаққа отырған күні түркістан облысы бойынша үздік әкім атанды ол үздік әкім қандай критерийден берілгендігін мен ешқандай түсінген жоқпын және де алдыда жоғарылап кетті сонда э, азаматтардың құқығын таптаған ә, азаматтарға ешқандай көмек көрсетпеген журналистің қамалуына немқұрайлы қараған басшы бізде жоғарылап кете ма сонда бізде қазақстанда не болып жатыр қазір иә шындықты айтқан ешкімге ұнамайды бірақ айтылу керек енді менің отбасым менің балаларым құдалыға ұшырағаннан кейін мен ойлаймын бірнеше журналистердің беті қайтты әсіресе жас журналистер мен сияқты олар күрескісі келмей қалды деп ойлаймын себебі коррупциямен бізде күресу ол ешқандай орысша айтқанда приветствоваться етілмейді екен оны мен өз тәжірибемде көрдім ұзын сөздің қысқасы құрметті қасым жомарт кемелұлы осы жалған дипломды бір емес бірнеше жалған диплом біреуі жетісай педагогикалық гуманитарлық колледжінің жалған дипломы ол жерде қылмыстық топ құрып ол диплом жасалынған қолдан жасалынған одан кейін екінші диплом білім бөлімінің басшысына жалған диплом ол қазығұрттағы номер, номері бірінші колледждің дипломы жалған оны да тапсырыс беріп жасатып отыр және де тапсырыс беріп жасатқан кезде оны жасаған адам ғана сотталады э, ал оны жасатқан адам тапсырыс берген адамға ешқандай заң қолданылмайды сонда бұл заң қолданылмайтын қандай тұлға ондай бір э, ерекше бір азамат па не үшін төле ауданының түркістан облысының заңдары үш жалған дипломы бар білім бөлімінің басшысына жүрмейді сондықтан да бұл істі өзіңіздің жіті қадағалауыңызға өзіңіздің назарыңызға алуыңызды сұранамын сонымен қатар бұл қылмыстық іс қазіргі таңда білім департаменттің басшысы оны э, осы жалған дипломды э, сотқа беріп отыр қайтадан себебі егер де сотқа бермеген болса білім бөлімінің басшысының тарапынан бұл әрекетсіздік болып саналар еді білім бөлімінің басшысы ә, түркістан қалалық сотына берген еді түркістан қалалық соты күні кеше төле би аудандық сотына берді деп естідік енді бұл үш жалған диплом төле аудандық сотында қаралады міне осы төлеби аудандық сотына қаралып жатқан кезде президент мырза өзіңіздің бақылауыңызға алып жоғарғы соттың бақылауына қойып бас прокуратураның бақылауына қойсаңыздар өйткені сотқа деген сенімсіздігіміз басым ол әрине дәлелсіз емес күні кеше алматының сотында одан бұрын осы түркістан қалалық түркістан облысының сотында шымкент қалалық сотында болып жатқан оқиғалардың бәрінен хабарымыз бар сондықтан да сотқа сенім білдірмеуге бізде Қазақстан халқында негіз бар. Осы жалған диплом бойынша бұдан былайғы сот дұрыс шешім қабылдайтын шығар деген үмітіміз бар әлде де үмітіміз әлі сөнген жоқ сондықтан да құрметті президент мырза осы үш жалған дипломға нүкте қоятын кез келді сондықтан да өзіңізден үміт күтеміз өзіңізден қолдау күтеміз өзіңізден заңның үстемдігін күтеміз